कभी नहीं सुनोगे गाय को सुधरे ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है तोंडे साहब नहीं इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है